Akkam jirtu maqaan koo amma jedhama. Komishinarii filannoo Viktooriyaa keessatti akka ambaasaaddee dimokiraasiitti hojjedhaa. Gaheen hojii kootii itti hawaasni keenya galmaa'uu fi akkatti isaan sagalee kennan hin barsiisa. Filannoon kutaa Viktooriyaa ah, sadaasa yookiin noovembar keessa gaggeeffama. Filannicha kana kan ah, filachuu danda'u lammiilee Astiraaliyaa qofa. filannichaaf kan galmuuf yoo ta'e filachuu qabdu. Filannoo naannoo irratti eenyutu galmaa'uu danda'a? Filannoo naannichaa irratti namoonni galmaa'uu danda'an namoota lammi Astiraaliyaa ta'anii fi namoota waggaa kudha saddeetii ol ta'e ah, yoo kan hin galmoofne ta'e dafaatii galmaa'a. Yoo duraan galmooftanii garuu dhiyeenyatti maqaa keessan yookiin teessoo keessan kan jijjiirtan ta'e maaloo nuuf haaromsa. kibxata saddeet adoolessa bara 2022 galgala sa'aatii saddeetti BEC irratti galmaa'uu yookiin odeeffannoo keessan haaromsuu qabdu. Toora intarneetaa yookiin waraqaa foormii fayyadamuu dandeessu. Waraqaan galmee afaanota 20 toora intarneet irratti kennama. Gaafii yoo qabaattan yookiin gargaarsa yoo barbaaddan maal bakka tajaajila afaan hiikkaa lama duwwaa sagal dua takka-takka lama irratti bilbila yookiin marsaaritti keenya e bec.bic.gov.au daawwadhaati asxaa afaanii kaan ladhaa.